pesan kepada semua umat dia dan orang-orang yang dok menetai tak seterima ajaran Allah ajaran nabi maka Allah royak kepada nabi hey Muhammad mung royak lagu ni sudah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ayat 91 sampai 93 akhir surah An-Naml katakanlah wahai Muhammad nota kaki 1289 iaitu setelah Allah Taala menerangkan perihal hari kiamat dan perkara-perkara yang berlaku sebelum dan sesudahnya. Lalu diperintahkan supaya Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaum kafir musyrik yang menentangnya sebagaimana yang tersebut di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Semoga mereka insaf. Ini adalah dia panggil think tight surah dan kisah hubungi dengan dakwah dan seruan Nabi <clears throat> yang Allah Ta'ala cerita belum pada ni hubungi dengan ha-ha hari kiamat bermula daripada ha timurnya nate daripada bumi yang mari seru manusia keadaan manusia yang rusak punuh banyak maksiat dan banyaknya buat kerusakan di atas muka bumi maka akhir sekali supaya dengan nak pesan kepada semua umat dia dan orang-orang yang dok menentang tak seterima ajaran Allah ajaran nabi maka Allah royak kepada nabi hey Muhammad mung royak lagu ni sudah nak serup dah nak rekah dah aku hanyalah diperintahkan supaya menyembah Allah Tuhan bagi negeri Mekah ini yang telah menjadikannya suci lagi dihormati. Sebab Nabi kecek kepada orang-orang Mekah pada waktu itu. Pada permulaan eh, Islam, Nabi duduk Mekah royak kepada orang Mekah. Aku diperintah supaya beribadat kepada Tuhan yang apa ni? mengharamkan bumi Mekah ni iaitunya dinamakan tanah haram Tuhan Kaabah Tuhan yang membuat kamu yang mencipta kamu hei manusia semua ha begitulah Gapo tu yang menjadikannya suci lagi dihormati iaitunya bumi Mekah yakni Allah Taala menjadikan negeri Mekah al Makkah al Mukarramah negeri yang wajib dipelihara kehormatannya daripada pertumpuhan darah kezalimi dan segala perkara yang dilarang. Sehingga dalam apa? Dalam tafsir ayat katanya innaha ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam satu hadis. Inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri ni iaitu negeri Mekah Allah Ta'ala mengharamkannya daripada segala perkara yang tak baik nak pergi bunuh nak pergi apa ni buat perkara-perkara yang uh, tidak di, di apa ni tidak diperintah ataupun tidak disukai oleh Allah Ta'ala sejak daripada bila tu hari mula-mula Allah Ta'ala buat langit-langit dan bumi maka dia Bomi itu adalah haris segala-galanya. Siapa nak pergi tike, nak pergi baloh, nak pergi curi. Ha, tu sebab tu dosa besar bagi orang-orang yang duduk di dalam tanah haram. Maknanya kawasan tanah haram Mekah ni. Duduk pergi curi lagi. Duduk pergi gocoh, baloh, takir. Ha, tu dosa-dosa besar. Siapakah hari kiamat? لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها kecuali apa eh, apa ni nabi katanya tidak boleh di di dipatahkan pokok-pokok kayu masa orang buat haji buat umrah tu ingat molek jangan duk pergi buat dengan tangi kita tu gapo Duk pergi repih pohon kayu. Apa tah lagi duk pergi curi bagi orang. Duk pergi buku gotu buku kan ni banyak. Ni Tuhan rakyat apa ni Nabi rakyat katanya. Siapa ke? Buru menate. Lasat. Dalam bombing tanah hari pun tak boleh juga. Dan apa? Duk pergi ambil bagi-bagi orang jatuh dengan kita. Ambil pakai bubuh dalam poket kita selalu dah jadi hak kita ni tak boleh kecuali untuk kita prakat. sebab tu di tepi masjid haram Mekah ni dia ada tempat untuk kita pergi hantar barang kalau dia kita temung barang tu barang ni barang ni kita pergi hantar situ lepas tu kan siapa tahu katanya barang dia hilang cuba kita tengok ada ke tak barang dia situ kalau dia ada ada kalau tak ada tak ada bermaknanya barang hilang orang ambil dah apa apa tah lagi duk pergi curi selipar orang. Ha tu, duk seluk poket orang. Masya-Allah. Yo ya pergi Mekah ni ada belaka tuk rubab. Orang nak pergi curi pun ada. Niat tak baik pun ada. Sengah-sengah orang pasal niat tak baik dia nak pergi ganyah-ganyah orang tino. Dah dia ya tahu katanya orang duk merok merok merok ni ya cai cuai okat. Gi gi buat benda-benda tak molek. Ha ni adalah hak Nabi raya. Jelah-jelah. Di dalam hadis dan Allah Ta'ala raya di dalam Quran hubungnya dengan negeri Mekah. Dan yang menguasai segala-galanya. Maknanya, aku ni sebagai seorang hamba, hei manusia, iaitu aku di sini mak maksudnya Nabi lah. Sebagai seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kuasa semua tiap-tiap perkara. -tiap dan aku diperintah supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam yang menyerah diri bulak-bulak bulat kepadanya. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Sebab tu ayat ni dia tak habis lagi perayuk dia. Dia sambung dengan ayat lepas pada tu. Wa an atluwal quran. Sebab tu bila kita dengar daripada kori-kori yang dia pahal maksud baca ayat, dia tak berhenti di di apa? Di ayat tu. Setengah-setengah qari ya tak berhenti di ayat 91. Dia ambuk dia sambung lagi walaupun boleh berhenti dan moleknya berhenti di akhir ayat tapi maksud dia ya tak habis. Maknanya prayog khamai yang mencop. Sebab tu setengah-setengah qari dia bacanya wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal quran. Tengok wa an atluwal quran duduk di ayat 92 dah dan supaya aku sentiasa membaca al-Quran. Tu juga Nabi nak royak kepada orang ramai katanya, aku diperintah supaya selalunya baca Quran. Pas Nabi baca Quran ni, Nabi kena mengajar kepada sahabat. Setiap kali ayat-ayat baru mari, Nabi mengajar baca, sahabat pakak turun. Baca, turun. Tekah duduk di negeri Mekah. Nak turun ramai-ramai tepat beri pun ramah-ramah payah nak cari Nabi jumpa dengan sahabat-sahabat hak rapat-rapat hak, hak rajin dengan Al-Quran tu hak tu dah Nabi baca baca baca sahabat-sahabat apa ya ikut ikut ikut ikut ikut ikut lepas tu puak-puak ni lah yang duk ging ngajar duk ging sapa pula kepada sahabat-sahabat lain tapi di Madinah Alhamdulillah boleh katakan Nabi baca ramah di kalangan sahabat pakai ikut lepas cuba kita gambar eh Pro'e tak ada tangi. Pro'e tak ada sebuah lagu ni. Ngapa muluk ke muluk? Allah. Sudyot ya, sahabat. Ingat Pro'e daripada muluk Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca, buat dia gambar. Seolah-olah tergambar di dalam otak dia. Katanya ayat tu, baca lagu tu, duduk situ. Surah lain, ayat yang sama juga. Tapi, hak ni surah lain, hak ni surah ni. Ni gambar katanya orang-orang yang ngapa Quran, masya-Allah. Setara Quran dek depan kita, pegang Quran gerang-gerang-gerang. kadang-kadang balik lagi baca. Ha ni Quran ha duduk depan kita dah. Sebab tu jangan jangan takabur dengan Quran dah, jangan royak atas. Ai Quran mudah yang ngapa? Jangan. Jangan jangan. Jangan sebut lagu tu sama sekali. Walaupun kita orang cerdik, orang bijak, orang pandai secara mana pun, Jangan sebut sama sekali katanya Quran ni mudah. Sungguh Tuhan raya katanya wala qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami memberi kemudahan untuk apa? Baca quran ingat quran Untuk ulai quran quran ni mudah baca. Dia tak serupa dengan hadis. Kita ingat quran dengan kita ingat hadis. Yung ya hadis lagi sebab hadis ni perkataan Nabi. Tapi qira'ah adalah perkataan eh, Allah. Allah Taala wujud mudah. Kita ingat kita ngapa? Tuhan tanya fa hal mim muddakir? Ada kedok orang nak sungguh nak gali, nak faham, nak reti, nak amal. Ada tak? Tapi bagi kita yang kita ngapa qira'ah walaupun Allah Taala wujud mudah. Terutamanya orang-orang Arab. Ya sebab qira'ah bahasa Arab dah. Tu pun bukan semua orang Arab ingat qira'ah dah. Rang lain-lain dia ingat. Tapi Quran eh, payah bagi orang Arab. Walaupun dia faham makna. Alhamdulillah. Ni sebab tu Quran ni tu hewi khuh kepada orang yang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih. Siapa yang Tuhan nak buka pintu hati dia. Bui mudah mengapa. Saya dah tengok dalam setengah-setengah kitab ada. Iaitunya orang bukan Arab. Budok bukan Arab. Dia mengapa Quran ni. Semuka tujuh minit setengah. Bukan baca Quran tak? Ngapa Quran? Tujuh minit setengah. Ingat semuka. Masya Allah. Berasa heret dengan kebolehan yang ada pada budak tu. Ya orang okay, bukan harap. Pak apa cepat lagi tumo dia ngapa ingat siapa kau bila katuk Quran pak tu dia baca mengikut hak dia ngapa saat ni tujuh minit setengah kita baca lagi semuka dua muka masya-Allah baca tu bukan apa ingat dak sebab tu nak klik kepada ayat ni semula iaitu nya kita turut hak nabi lah nabi diperintah supaya baca quran maka kita sebagai umat ni pun kena bacalah quran lepas tu orang tak pandai baca quran gimana eh? <laughs> Orang tak pandai baca Quran. Tengok kalau eh, eh tak pandang. Saya nak sungsa ni. Nak senap senun katanya. Walaupun umur banyak, umur sikit. Tino jatuh duduklah mana-mana pun. Marilah kita pakat mengaji kera'i. Nak ayat tu. Tak ada nak tamnik. Tak ada nak dutuk. Bagi orang yang tak pandai kera'i. Umur banyak dah. Lima ni puluh kera'i tak pandai baca lagi. Tak, tak, tak, tak, tak. Tak ada nak cair. Prayok nan. Tapi nak ayat katanya, marilah kita pakat ngaji kroe. Walaupun alih botol pun, ngajilah, ngaji, kong ngaji. Lepas tu nak minta ngaji sokmu, baca sokmu, duduk dengan Quran sokmu. Walaupun telo-telo kita baca. Lama-lama dia boleh sendiri. Lama-lama insyaAllah dia boleh sendiri. Tapi jangan duk berasa katanya, ah kawan ngaji dah, lama mana ngaji? Sebulan sekali. Ah, hak tu jauh tu. Lama doa tu, sebulan sekali ngajilah nanak hari baca nanak hari lepas tu semua orang nak boleh baca betul dia tong pankan an thuk bang phit bang lagu tu no ketik tak kena ketik kena ketik tak kena ketik tepat panjang lagi baca pandok pak pandok baca panjang tepat tebal baca nipis nak boleh baca fasih ni masya-Allah tong pan gogak gogak gogek gogek gogek gogek gogek barulah baca kena lepas tu kita ngaji Quran pula kena berguru kena musyafahah. Musyafahah artinya kena bermuluk. Daripada muluk ke muluk. Tak boleh ngaji Quran eh, dua itu eng. Eh. Kena berguru. Guru pula yang kita kena pilih, guru yang betul baca air eh, dia. Dia betul kita sejak daripada kita ngaji mula-mula lagi, dia ya betul lalu dah. Hak ni A, hak ni Ba, hak ni Ta, hak ni Tha. Ha, tu bukan Sa dah. Alih, A, Ba, Sa. Sa tak kena lalu dah. Tha. Kita jelas lidah kena di gigi alat atas tha supaya tha gitu bila guru sebut kena anak murid pun insyaallah sebut kena guru fasih anak murid pun insyaallah fasih ani ha, ha belajar quran lepas tu lagi famani tada fa innama yahtadi li nafsi Allah ayat lagi sesiapa yang menurut petunjuk al-Quran dan beramal dengannya maka paedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri. Ayat-ayat pasal ini ni, banyak di dalam Quran. Ada dalam beberapa ayat. tada. Fa inna ma فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ Dalam suratul Ankabut, akhir suratul Ankabut. وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Siapa yang mujahadah, siapa yang sungguh, maka orang itu adalah faedah sungguh dia kembali kepada diri dia sendiri. Dalam surah Luqman pun ada juga jenis-jenis pesan ini. Allah Ta'ala nak beri apa? beri semangat kepada kita semua supaya kita ni pakat-pakat mitok hidayah daripada Allah melalui apa tu? Melalui Kro'el. Sebab tu orang apabila dia baca Kro'el, dia reti Kro'el, insyaAllah orang tu dapat hidayah. Tapi belum tentu lagi, minta maaf ni. Belum tentu lagi orang duk baca Quran hari-hari hari-hari nak dapat hidayah. Sebab apa? Ya sekadar baca ya tak reti. Tapi tu pun boleh pahala banyak dah insya-Allah Allah Taala jaga hidup dia daripada nak pergi jatuh dalam maksiat, nak pergi buat dosa besar ataupun nak pergi syirik. Tapi belum tentu lagi orang duk baca Quran tu nak dapat hidayah. Sebab dapat hidayah ni ya kena reti. Ya kena reti, kena faham, kena ngaji. Orang ngajar pun kena beramanah. Ngajar jadi jelah apa yang ada di dalam Quran supaya orang terima Quran daripada dia tu insya-Allah dapat pemahaman yang betul yang jernih dan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tengok masa apa pula? Saya janji kemarin lagi nak pergi surah An-Naml. Tak habis juga. Nah. Kita pergi dah. Hari ni, hari Khamis. Lepas tu esok hari Jumaat kita baca hadis, tengok hari satu hari Ahad ni. Kalau dia tak ada uzur ke apa, kita perhabis surah An-Namli untuk uh, sebagai pedah kepada kita semua dan insya-Allah akan mendapat hidayah daripada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.